Ты можешь оттуда прям до, ну, до сарая так задом и убежать. Ты пора? Да. Ні, якщо ти підписчик, вони не трогають підписчики. Якщо не підписаний, а сказав перша плата. Ну, Мы с удовольствием. Ну, У нас не то, что У нас... Вредут? Или не вредут? Там вредут. є. Оце одну досочку. Да, я сейчас ну это туда... хоп. Це тут все по-модному, да? Да ну я знаю, посмотрел, я обычно там по местному беру старовировки такие этих, мешки. Олексій, ти тоді зараз вибереш? Так ты мне, ну, что мне выбирать? Ты мне скажи, Ні, ти дай. вибереш, а я тобі візьму її. Щоб ти не вимазувався. Да ради бога, ну я ж... Я... Так, от грузили два жевжика. Ось. І зараз ще приїде один чоловік, забере остальних. Отак. Сейчас просто их приедут забирать, я их вывез сюда. Отсюда проще будет. Thank you. нет. Вот туда, да, вот сюда, порывисто. Чтоб там не ловить кожного станка. Крокодила не едят. Ні, вони на вид крокодила, а так вони тут. Так. Здрасте. Здрасте. Ось сюди так підійдіть. Доброго. Доброго. Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, сейчас, пас, пас. Да ну, ну я на быстро поставлю там, понял? Мы быстро загрузили. Что, реально будешь поставлять? А что? Так вот у некто папа с ней зашли, просил. Спасибо. Ну, папа свалили. Наоборот, проезжать. А ты ж Андрій мене камер. Ася, Ася, Ася, іди сюди. Все? Ну Ось. Замазано. Также, друзья, заработала линейка э, нашей продукции торговой марки Водолага. Есть и БМВД стартовая, и БМВД Гровер, и премиксы. Премикс 4%. Вот такой вот мешок. Покажи вид. Вот такой вот этикеткой. Водолага. Цена премикса 25 килограмм 4%. 1565 гривен. Стартовый БМВД 900 980 гривен. Ровер финиш 960. А так. Номер телефона 095 24 444 66. Юра. Юра там на заводі відправляє завода по новій почті. Кому треба, заказуйте по новій почті і получайте кормить і радуйтесь. А я роблю для свиноматок ті, які сидять на нормі. Покриті свиноматки, поросні і також ще не покриті псевдоматки 50 кілома. І потім висипаю сюди у ванну. І носуємо кожен день утром і вечором даю. Кажда свиноматка в мене употребляє 2,5-3 кг в сутки. Не более. Опа. Лайфхаковская резиночка. Уже скільки год. Отак. І отак. Оце, ну, друзі, із е, трьох виводків, із трьох свиноматок ефок у мене залишилось два порося. Один грижовик і друга кнопа. Ну, сама-сама маленька. Я таких не продаю. Тобто есть бздюшечку маленьку оставив собі. І, мабуть, ім'я буде бздюшечка. Манюня. Манюня. Или манюня. І грижовик. Грижовик подивимося. Може грижа сама по собі залізе, як і в предыдущого залізла. Ну, втягнулася. Грижовик, звісно, ходить від кнопи три рази більший. Вони ну, бійки, чого? Вони ще злякані. Кнопка. Бабуля, диви, яка вона мала. Я ж тобі кнопка, щоб ти тут не, не впала. Не впала. Хоча тут клітка і не скользка. Ну, грижа здорова. Вона така була. Да? Що мені кажеться так? Отак. О. Подивимося, що буде з грижовиком. Коротше, тут поки вони будуть сидіти. Корм я їм насипав багато, вода у них є. Тут тепло, хорошо. Ну кнопа маленька взагалі, да? Ну якась така от. Була на задньому соску і понятно, що її всі отталкували, не давали їй їсти. І вона этот. Ну, грижовик за неї горой стоїть. <laughs> Грижовик здоровий таких років неї. Ну вона кушає. Оце грижовик обичне порося місяця. А та, бачите, не вдалась. Не знаю. Вона то піде в рост. Ну і будемо наблюдати, як вона піде в рост. Вона їсть хорошо. Зараз. Туди пригає в корито як сайгачка. Я думав, як вона туди залізе, корито високе, вона як сайгачка. Вгиб туди приг і оттуда пригає, аж почти до центра поліка так летить. Все время щось жує, в кориті сидить. Це що зараз ми зайшли, то вона злякана. Ну, а грижовик Нормально. Так, ну що, хай ростуть. Получається, будемо наблюдати. Используем белизну. Делаем дезинфекцию сарая. Белизна и моющая. Размочили, протерли, вытерли насухо. Сейчас все покажу. В самом сарае стоит запах э, хлорки. Все, сьогодні ми освободили от поросяток барашку. Вона зараз кричить, гуде, їсти її насипав не дуже багато, ну, щоб молоко перегорало за пару дней Поэтому 2-3 дня я так буду на мінімалочках держати, щоб молоко перегоріло. І все, з поросятками з цими зевками всі виводки закончились. Тепер будемо чекати опорос однюри, нюри, від і від київлянки. Ось такі у нас пирожулечки. Ну чого ти ліпиш на нього? Ти, Вася. Уже ж Василий. Ця ще не загуляла, ожидаємо. Аматор ганяв. От отак виходить. Трем. І от воно. Зразу моїще, хворка. ну все туди понакидували. І зараз відром чи шлангочку в діну зілью і протираю насухо. И получается дезинфекция. И сразу тут аж тоже с хлоркой промываем эти желоба. Не спіша, потихоньку ми вже управились вечір. Вони вже поїли всі. У них усіх чистота і порядок. І порядок. Барашку переведу завтра. Завтра її перегоню вже в свободну клітку, поміняю її з, з київлянкою. Київлянку в станок а барашку сюди. І хай барашка віддиха, вона викормила, все нормально. І хай віддиха, ось як оця. Розвалилася, лежить собі, віддихає і взагалі нічого не колише. Все, бачите, от виноматка після станка, поросяток викормила, все нормально, претензій до неї особо нема, вона віддихає собі. Крутиться, вертиться, про поросят вже забула, нове місто, стресануло. Я думаю, час її покриє аматор, і все в неї буде в житті хорошо. Вона теж, я її так не дуже зараз кормлю, щоб молоко хорошо перегоріло. Отак должна свиноматка після станка е, віддихати. Ну це моє мнення. Я знаю, що на комплексах просто вони стоять постійно в станках. Ну я роблю все одно їм. Ця гулялася, покрилася, на барашки на місце, ну можна і в другий станок, а барашку сюди. І так чередувати. Ці теж вже нагулялись кілька місяців. Все, будьте любезні в станочки, в родівочки. От такої. І от далі трем. Ну як трем, Віка тре, я то як оператор знімаю. Ну я зараз теж Е, насухо шваброй, самовыжимающей. Харе! Брошкина. Ну, в сараї запах, як в туалеті, наче. От таке хворка, якийсь, ароматизатор, отакий якийсь. Все, от зараз я йду, як наче в місті в Харкові в туалет зайшов. Мужський туалет і отакий запах отут. Тільки тут мужиків немає, тут одні. А ні, є аматор. Одні свині. І ходю, отак гуляю. Барашечка, барашечка, барашечка. От, бачите, як воно все в пені. Все, роз'їдає минут. Ну, не знаю, 5-10, дивимося там по-разному. І потім це все злив водою, оцю пену все, і протер насухо шваброю. Зараз покажу. Так же само і і в самих жалобках. Ось, мочимо хлорка, моюще ну і вимиваємо жалобки. Ділаємо це не часто, ділаємо там раз у, та, мабуть, раз у дві неділі, десь отак. І все зганяємо туди і теж їх дезінфіцируємо. Дезінфекція така. Всі знаєте, що я не купляю ніяку дезінфекцію, я не сиплю отой крейдой отак, де попало по сараю, тому що я сарай, во-первых, вимажу, все буде в оцій побілці, воно мені й даром таке не треба. А так от продезінфіцирував, ще набираю хлорку в обичний такий пульвік ручний і теж пшикаю станки, і таке все. Я на дезінфекцію гроші не тратю. От слова вообще. Я не спорю, воно хто робить, правильно робите. Ну я цього не роблю. А ви мені кажете, показуй все, як ти робиш. Що так я роблю? Хлорки, ото мені хватить на півгода, налив, продезінфіцірував, з водою розвів у пшикавку, попшикав станки, там клітки, якщо треба. І все, так от. Ну, в принципі, проблем по якоюсь там бактеріям, заразам і так далі в сараї не наблюдаю. І отак же ж ось в жолобках сюди пролазить щоточка і теж вимиваємо. Теж Все так само. О, бачите як. Потім змиємо. Отак. Дезінфекція. Зараз тут треба вимити. Потім макую сюди. І так же само на цій стороні. Ну, самому неудобно і мити знімати. Ну, сам смысл вы поняли. Он уже белее на глазах, прям світліє, чистіє. Зараз жалобки быстро пробежусь без видео и покажу вам окончательный результат. всего швабру сполоснул, поставил. И на этом все, протерли насухо. Дезинфекцию зробили, за лоптах тоже протерли. Все более-менее нормально. Выключаем свет. И до завтра! Всем спасибо за внимание. И всем пока!